नमस्कार आप देख रहे हैं कॉम मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानकिया आर्टिकल 370 पर बोले राहुल गांधी सरकार का फैसला संविधान का उल्लंघन है जी हाँ आर्टिकल 370 पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सरकार का ये फैसला संविधान के विरुद्ध है और ये संविधान के उल्लंघन करने के बराबर है जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने के बाद भारत सरकार के फैसले पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ दी है मंगलवार को राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया है और लिखा कि सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए फैसला लिया है वो संविधान का उल्लंघन है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर के एकतरफा टुकड़े नहीं किए जा सकते इसके लिए संविधान को ताक पर रखकर चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में नहीं डाला जा सकता देश लोगों से बनता है न कि जमीन और जमीन से कार्यशक्तियों का दुरुपयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है लोकसभा में मंगलवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा हुई इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अनुच्छेद 370 पर सवाल किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया तो कांग्रेस की बोलती बंद कर दी अमित शाह ने कहा कि कश्मीर मामले में